Hola, sóc Cristian Penalba. Hola, sóc Jonathan Penalba. I vos volem convidar el proper dia 3 de juny a les 8 de la vesperada en la Beneficència on es celebrarà el festival Ethnomusic. Nosaltres farem un xicotet de repàs del que és la música tradicional valenciana, farem xotes, fandangos, farem també camp d'estil i farem un poc de, de tot. Així que res, lo dit, us esperem el dia 3 de juny a la beneficència, al festival, sent Music. Una abraçada. Una abraçada, adeu.